叶子子你哈起了，你若嘛就配不，耶稣与耶你起了，若不嘎起来。 顺着我指引一步，一点不独自。Merry Christmas to you all. Minema tope bu. Sırlı kaçamamızı. Ödüşü dozu. 예수로를그슬라니만의과거를래늦어화치이니고이때모두주 Merry Christmas to you all 니누아마초대보슬리카차마무즈그도실도스무보지